Ciao amici, benvenuti a Quaderno Divino. Oggi per darvi l'opportunità di conoscere i vini nuovi, prodotti nuovi, ci siamo spostati a Calluso per visitare l'azienda K Tantin. Eh, siamo con Marco, eh, lui è parte di questa intera famiglia che produce vino biologico di qualità. Eh, grazie Marco di accoglierci oggi. raccontaci po' della vostra azienda, dei vostri prodotti? Sì, volentieri. Allora, io sono Marco, insieme a mio fratello Andrea e mm, Gabriella che è sua moglie, mio, mio padre e mia madre, abbiamo la Cattantegna Vini Biologici, che è un'azienda ormai storica perché appunto dal nome si capisce che è una casa di Costantino, la casa di Costantino. Costantino è mio papà, nonché il nostro bisnonno, già proprietario delle terre che tuttora eh, coltiviamo. Sono solamente 4 ettari, come hai detto tu, siamo un'azienda biologica, quindi piccolina, perché noi puntiamo alla qualità del, del prodotto, del, del, vino, perché il vino parte dalla vigna, eh, la frutta, l'uva, che poi viene lavorata, quindi è molto importante non utilizzare e noi non vogliamo assolutamente utilizzare prodotti chimici né in vigna né in cantina, quindi pesticidi, diserbanti, eccetera. Siamo molto piccoli a livello di, di terreni, ma possiamo, diamo la possibilità ai nostri clienti di assaggiare più tipologie di vino, in quanto abbiamo eh, otto vini eh, che mh, mm, appunto cerchiamo di, di, di proporre al cliente per far capire l'autenticità la, la, eh, del prodotto in quanto qua le, i vitini più vocati in questa zona qua sono il Barbera, il Dolcetto e, e sono quei vini di punta dove noi eh, ci crediamo proprio, sono i nostri cavalli di battaglia anche perché con della terra così ricca di argille e tufo i sentori, i profumi Beh, escono, eh, vengono esaltati. Due, però, solo due parole di un una primizia che ci hai dato prima su un vino che avrete fra poco tempo. Ecco, esatto. E, e facciamo solo due parole perché vogliamo che la gente si senta incuriosita di questo. Abbiamo piantato, sempre io e mio fratello, una, un piccolo vignotto di Gamba di Pernice, che è un, un vitigno autoctono di qua di Calosso, quindi eh, è un vitigno storico circoscritto alla zona di Calosso, sono pochissimi i produttori qua che lo fanno, noi saremo gli unici. Quindi essendo un vitigno di Calosso e noi gli unici a essere biologici, eh, sarà, l'unico eh, vino biologico di gamba di pernice. Quando sarà il momento torneremo per parlare di quel vino assolutamente E oggi perché dentro di tutta la vostra gamma hai scelto questo da mostrare ai nostri amici? Questo è, noi abbiamo Cos'è prima? Questo qui è Barbera d'Asti Superiore e, ehm, diciamo è il, il vino che ci rappresenta meglio in quanto il vitigno è Barbera L'abbiamo chiamato in questo caso tra i confini perché noi qua siamo proprio in un crocevia, siamo a Calosso, la casa, l'azienda è a Calosso ma dall'altra parte della strada è Canelli e Moasca alle nostre spalle, quindi siamo proprio in una zona, l'abbiamo chiamato tra i confini proprio per far capire che siamo in una zona ben specifica, perché qua in zona è conosciuto proprio come eh, tra i confini, tra i terme qua, eh, come la gente lo conosceva e allora abbiamo voluto sottolinearlo, sottolineare questo tipo di vino con questo nome che rappresenta bene. Il Barbera ovviamente è il, eh, il vitigno del Monferrato, sì. il, vino che rappresenta meglio il Monferrato. A noi familiare piace particolarmente bene perché come dice mio padre siamo prima noi a bercelo il vino e, e poi, poi, lo vendiamo, quindi lo, facciamo, quindi lo facciamo che piace a noi Infatti il barbero superiore, come tanti sapranno, eh, diventa tale se posto in barrique almeno sei mesi. Noi facciamo la stessa cosa eh, dai, dai sei mesi ai anche due o tre anni. Noi lo teniamo soltanto sei mesi in barrique che sono già state utilizzate compriamo baricche da aziende biologiche perché noi dobbiamo così non si salta il legno eh. esatto eh, per non dare troppo sentore eh, di legno perché noi personalmente se c'è troppo sentore eh, di legno non è una bella caratteristica perde le caratteristiche del Barbera quindi noi abbiamo voluto e come vedi siamo in cantina quindi parlare del colore non viene tanto al caso però il colore eh, io ormai lo conosco bene perché eh, tra l'altro è del 2009 questo che vi vado a proporre, è un rosso rubino intenso. Molto cupo, sì. Molto cupo, si vede che c'è stato un invecchiamento, adesso questo in questo caso è in bottiglia dal 2012 e quindi ha avuto una bella evoluzione. A livello olfattivo è morbido, e nonostante i suoi 15 gradi, perché è stata un'annata incredibile il 2009 ed è potentissimo, nonostante i suoi 15 gradi sia a livello olfattivo che in bocca al gusto, non è eh, eccessivamente Sono è, eh. mol è molto morbido e caldo come vino. Infatti è adattissimo con eh, piatti della tradizione contadina, nostro caso possono essere bolliti comunque o primi o secondi importanti, bolliti, selvaggina, eh, arrosti. arrosti di carne, eccetera. Quindi eh, diciamo che il vino per eccellenza che i nonni bevevano ogni giorno almeno un bicchiere, quindi bene o male si adatta tutto, ad una cucina comunque semplice. Andiamo a assaggiarlo e cosa possiamo commentare? Guarda, quello che io posso dirti è che è un vino rotondo, morbido. È molto morbido, è molto morbido e persistente. Persistente è un tannino piacevole. Piacevole, ha una dolce astringenza, sì. non è eh, aggressivo e questo è dato dal, dall'invecchiamento in bottiglia. Adesso si è smorzato un po'. Ma fa venire voglia di mangiare. Sì eh? hai voglia dire, non dire dobbiamo tagliare subito un altro salto. <laughs> e, e, quindi è, adattissimo eh, per, ehm, per, delle cene importanti, dei pranzi importanti questa barbera è particolarmente speciale perché è l'espressione assoluta della purezza di questo vitigno purezza per il 100% e purezza per il trattamento biologico assolutamente e, eh, un vino piacevole, autentico quanto costa questo vino se la gente viene qui? Qua in cantina, qua in cantina non mettiamo un prezzo che molti ci prenderanno in giro perché effettivamente è, però per chi viene qua è, è giusto che ci sia un prezzo abbordabile ed è 12 euro. Per chi ci viene a trovare inoltre come valore aggiunto gli faremo fare una passeggiata nelle vigne come hai visto, Perfetto. Eh, visita la cantina, questa dove ci troviamo adesso, che parlavamo prima della luce non, non adattissima nel, nell'analizzare il colore del vino, siamo nella cantina del bisnonno. Addirittura, eh, come dicevo prima, le siete una azienda di più di 100 anni. Eh, diciamo. abbiamo più di 100 anni, proprio a livello di, di, di terra e tutto quanto. E quindi è una bella tradizione che stiamo portando avanti con passione ed è naturale perché nascendo qua siete fai casa. parte, fai eh, parte es, eh, es, del, eh, del es, es, avendo questo senso di appartenenza solo offrite prodotti di qualità assolutamente, Marco wow spettacolare tutto quanto avete conosciuto casa vostra la vostra cantina avete assaggiato i vostri vini grazie, grazie facciamo un salute ci diciamo ai nostri amici ciao evviva